Antes de empezar, nada más quiero decir que estoy súper, súper, súper, pero tan contenta porque la familia de mi Instagram ha crecido tremendously, como tanto. Yo me recuerdo que cuando empecé aquí en YouTube tenía como 4,000 o casi a los 5,000 y ahora estamos en 8,000, 8,000 y está súper, like that's so amazing y yo nada más quiero decir que la verdad es que estoy tan pero tan tan agradecida Dios es más que bueno y eso es todo lo que yo puedo decir estoy tan tan tan contenta que todo es gracias a ustedes ustedes son lo máximo y de verdad que no iba a ser posible sin ustedes so, los quiero mucho mucho mucho mucho hola amigos yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ustedes van a decir dónde he estado, que estaba perdida, que soy una descarada, que soy una sinvergüenza porque no he estado, tú sabes, haciendo videos y haciendo upload muy active y eso es porque tenía tantas, tantas cosas. Era tremendo revolú, si estoy siendo honesta. Primero mejoró el pie. I twisted my ankle horribly y estaba como en reposo. Y después de eso mi prima llegó de Cuba. Por eso ya ustedes saben cómo a estar la gozadera. y después de eso tuve mis exámenes, por eso yo estaba, tú sabes, estudiando mucho, muchísimo, muchísimo. Y déjame decirles a ustedes que salí... ¡Cucucú! Por eso estoy súper, súper, súper contenta. Y mi prima ahora mismo ya no pudo estar en el video conmigo porque ella tuvo que hacer unas unos cuantos mandados con mi hermano, pero a lo mejor cuando ella venga yo voy a editar esta parte en el video. Pero vamos a empezar esto hoy con música cubana, porque hoy se tira la casa por la ventana. Ay, no, no, no. Por eso, esta es mi prima, Tai. Bueno, ya yo vine y entonces prepárense para lo que viene, muchos dicharachos, muchos videos y aquí estamos. Y denle like. Dame like y si yo cojo todo, estoy aprendiendo todos mis dicharachos de mi primita. Ya, ya estamos a pilar con la cuchilla <laughs> y entonces... ok, por eso siguen mirando los videos y no se los olviden ustedes, dame like y los veo en la próxima amigas, bienvenido a mi canal otra vez y en el video de hoy yo voy a usar esta paleta, la nueva paleta Nude de Huda Beauty que estoy loca por poner mis manos adentro, o sea estos colores están preciosos, preciosos, preciosos, preciosos ya ustedes saben que vienen con esta cosita siempre por adentro, protector paleta se ve tan bonita y tan cucucú y los colores están tan cucucú igual. Por eso vamos, no va a seguir hablando y voy a empezar el video. Hola mi gente, las cosas aquí no han cambiado. Ya hice un ojo fuera de cámara y voy a usar la paleta Nude de Jura Beauty. Y vamos a usar un color de base que va a ser el color blanquito ese y difuminen el color en todo el párpado y después que lo difuminen todo van a coger otra brochita y con este color que es un color mauve lo vamos a poner nada más en la cuenca Ay, miren qué color tan bonito. Es un pink super cute, me encanta. Moving on to el corrector. Ustedes saben que yo uso el de L'Oreal. Y esto va a ser un half cut crease. Por eso nada más lo voy a hacer hasta mitad de mi párpado móvil. Eso, chicas, quiere decir que no vas a cubrir todo el párpado móvil completo con el corrector, obviamente y con otro pincelito así vamos a aplicar el color doradito ese en el lugar donde aplicaste el corrector, nada más. <laughs> Ahora mismo se ve mal, pero no se preocupen chicas que yo en el final lo difumino todo, ¿ok? Por eso con mi Glitter Glue de Too Faced voy a aplicar este brillo en la parte del medio del párpado móvil y después como towards the end. En el final también lo voy a aplicar en mi lagrimal, el el glitter ese. Y ese glitter lo cogí en AliExpress para la gente que quieren saber. De verdad que me fascina este glitter. Está súper, súper, súper bello. O sea, miren qué shiny. Mira el pop que te da a tus ojos. Con otra brocha vamos a coger este color moradito y lo vamos a aplicar en la parte exterior del ojo para darle como un smoky effect y también lo voy a poner en mi línea de agua para, tú sabes, para que sea como un poco smoky. Lo bueno de esta paleta es que esta no es una paleta nada más for shows. Y con eso quiero decir que no es una paleta que es súper bonita y después cuando usas los colores son horribles y no quieren trabajar. Esta paleta es bella y también los colores trabajan. Me encantó, me encantó los brillitos, los brillos y la pigmentación de cada una de estas sombras. O sea, wow, el que el shade el crepe que usé, el brillo que usé para mi párpado móvil. Trabajo súper, súper, súper, totalmente bien, me encantó. Y a mí nada más me encantan los colores. Los colores de esta paleta son muy curly, muy sutil. Bueno, en una parte, como la parte izquierda de la paleta, puedes, usar, puedes hacer looks con puedes hacer looks con algo muy sutil, muy suavecito. Y después con la otra parte puedes hacer un smokey eye, um, tú sabes, un smokey eye, un cut crease muy bonito. Pero tú sabes, como algo más dramático a lo mejor para, la, para esa parte de la paleta. Pero a mí me encanta, o sea, es que a mí de verdad nunca me ha fallado una de las paletas de Juro Beauty. A mí siempre me han encantado todas las paletas. Yo ahora mismo nada más tengo, bueno, ahora tengo un poquito más porque cogí las Stone Palettes. Pero todas las paletas que ella ha sacado están súper pigmentadas y trabajan súper bien. Mi favorito iluminador es de Huda Beauty. O sea, este yo me lo pongo todos los días. O sea, este es mi favorito. Es este de Bobby Brown, pero los productos de Juro Beauty siempre son lo máximo y me encantan. O sea, me encanta Esta paleta también es Golden J aprobada. Ojalá que a ustedes sí les gustó el tutorial. Y no se olviden ustedes darme un dedito para arriba y suscribirse acá abajo o acá abajo. Y los veo en la próxima.